Pace e bene a tutti voi. Ci troviamo nella parte sinistra del transetto nella basilica inferiore. Pietro Lorenzetti, un altro grande pittore dopo Giotto, continua la rivoluzione di quest'ultimo e ci offre dei particolari, degli spunti che ci dicono una cosa. Avviene lo stacco dallo stile bizantino e inizia la rappresentazione dei personaggi nella realtà, nell'ambiente umano. Qui abbiamo due particolari interessanti. Vediamo nell'ultima cena, nella parte sinistra, la cucina. Un altro particolare, per esempio, nella flagellazione di Gesù, nell'angolo destro su, è presente la moglie di Pilato col figlio che gioca con una scimmia. Interessante, come mai in questi affreschi sono offerti dei particolari proprio dall'ambiente umano? Qual è il senso di questi particolari? Anzitutto è un modo per raccontare, per far presente che Gesù e i santi sono stati uomini come noi, per farci presente che la santità è possibile, lì dove viviamo. Come diceva Papa Francesco, la santità della porta accanto. Tutto avviene nell'ordinario della vita. Il Signore vi benedica.